de la master en camping-car. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà, on va commencer. Alors Martin. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, on va mettre un tapis. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tapis. Voilà. On a un petit tapis. Voilà, ça c'est une chose. Alors, à mettre le matelas. comme vous, rien vu encore. Voilà. Martin n'est pas au courant, hein, donc il ne sait pas comment ça se met. Voilà. Ça c'est une partie. Je vais chercher l'autre partie. Ça c'est pour mettre le lit. Voilà. Alors il y a la rallonge du lit. Vous voyez que ça a été très bien pensé. Et voilà. Comme ça, avec mes grandes jambes, je peux me coucher. Alors, Vous voyez que ça a été très bien pensé. On a une petite table. Voilà. On installe le matelas. et va vous montrer comment écouter cuisine camping-car. Et donc ici, pour cuisiner, il y a un tac avec une bonbonne de gaz. On peut se faire le petit café, se préparer une soupe, de la fenêtre pour l'aération. Et voilà. Et, eh eh bien évidemment, il y a aussi une toilette. Donc ici, Martin, nous avons une toilette dans ma camionnette. Alors, elle est en dessous, on la signe. et nous avons un WC très confortable. Hein Et maintenant il va vous montrer comme le lit est confortable. Hum. Alors, c'est facile parce qu'on a des petites lampes de chaque côté pour lire. Voilà. Et il a même un auvent de camping-car. Et il va vous le montrer. Voilà. Donc ici nous allons, Et ça matin, tu pourras te mettre en dessous. Hein Et voilà, tu peux pleuvoir. <laughs> C'est bien en dessous Oh, comment c'est mon là ça va Voilà Martin, on a fini la vidéo. On peut, il peut pleuvoir, c'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses <laughs> Et voilà. Donc n'oubliez pas d'aller partager la vidéo, de la liker sur Facebook, sur euh, la page YouTube de euh, Le tracteur est dans... L'amour est dans le tracteur. Non Non Non Non, attends, c'est quoi Le tracteur est dans le pré Je sais plus. Le tracteur est dans le pré. <laughs> non. voilà le mais voilà, j'avais raison J'avais raison, j'avais raison Voilà, partagez un maximum. Moi j'ai raté. Ça va Allez, on dit au revoir. Salut à tous et, et voilà, il va démonter le haut vent. Et voilà, on ferme la porte. Ah. Et voilà, c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Bon, j'espère. faire euh, soit dans les commentaires de la vidéo même, soit sur Facebook. Super. Un petit peu plus tard. Martin. Santé Martin.